Buongiorno, mister Lynch. È uh, il 14 luglio 2021 è, <laughs> ed è mercoledì e, uh, e diciamo che a Napoli sono a 32 gradi Celsius e quindi circa 90 Fahrenheit e questo significa sempre che come in questi giorni Eh, il clima è molto caldo, è una giornata veramente, veramente calda, anche se è parzialmente nuvoloso e quindi questo oggi è uno dei pochissimi uh, weather report che faccio in italiano probabilmente forse se andrà bene questo video continuerò di nuovo in italiano ma quello che volevo dire era che oggi volevo dire due paroline su Mulholland Drive e se lo faccio e per un motivo mm, diciamo, specifico perché praticamente al Festival di Cannes, come certamente saprà molto meglio di me, in occasione del ventesimo anniversario del film, stanno proiettando di nuovo il film lì all'aperto, eh, infatti è passata una bella foto del film proiettato su una spiaggia, sulla spiaggia di Cannes, davanti al pubblico ehm, per questo cinema all'aperto, ma quello che volevo dire era proprio che eh, in realtà io eh, se l'ho scoperta, ho scoperto il suo cinema, è proprio eh, in virtù di Mulholland Drive, ehm, film che appunto scoprì ormai eh, quasi 5 anni fa, se non ricordo bene, um, il 6 agosto del 2016 e io voglio raccontare proprio come l'ho scoperto che forse non è interessante in realtà essendo io um, ho studiato filosofia ma anche se questo è un aspetto secondario certo può entrarci ma anche no comunque essendo una persona abituata a pensare ovviamente a, a prediligere un certo tipo di cinema il cinema appunto d'autore, di essai, insomma il cinema che fa pensare e però perché 5-6 <laughs> anni fa non ero così, non avevo visto così tanti film di questo tipo, eh, mi imbattii appunto in, in, un sito dopo aver cercato nel motore di ricerca ehm, queste parole, film più complessi eh, della storia del cinema, comunque film più complessi da capire, insomma parole di questo tipo qui e ehm, una volta cercato cercate queste parole, poi mi imbatti in un sito eh, che riportava una quindicina di film e tra questi 15 film naturalmente c'era anche il suo. Um, ora appunto lei mi era completamente sconosciuto allora. Uh, lessi un po' la scheda di questo Mulholland Drive, lessi un po' la trama che già prima di vedere il film appunto mi sembrava molto, molto misteriosa, anche la storia ingarbugliata e allora dissi, uh, ma proviamo questo film, uh, questo Mulholland Drive, e devo dire che uh, dopo la visione non mi sentivo più lo stesso. Ehm, veramente quel film mi lasciò il film mi lasciò a bocca aperta, fatto scioccato, anzi Direi questo credo che sia poco, tanto è vero che uh, nei prossimi, diciamo, nei dieci giorni successivi alla visione uh, io non facevo altro che pensare al film, cercando di capire probabilmente cosa che avranno fatto tutti, operazione che avranno fatto tutti coloro che hanno visto il film, cercando appunto di capire che cosa avevo visto e cercando di fare una ricostruzione logica degli eventi che era andato incontro con la visione e ehm, devo dire che poi da quel momento in poi io non l'ho più abbandonato. Ho iniziato a vedere tutti i suoi film e Twin Peaks in realtà eh, lo recuperai però in realtà un anno dopo, ma eh, qui la storia si fa ancora più lunga, magari un'altra occasione quando ci sarà occasione di parlare, come ho scoperto quando ho visto la prima volta Twin Peaks, poi ne parlerò. Um, poi volevo aggiungere ancora che secondo me l'Ola Drive è praticamente, anche se non sono nessuno, non sono un critico cinematografico per parlare, però dico la mia, per me Mulholland Drive um, non solo è uno dei migliori suoi film, anche se questo è un discorso complicato perché è impossibile dire che uh, c'è qualcuno dei suoi film migliore rispetto a un altro, secondo me tutti i dieci film che ci ha lasciato, insomma, che ha creato, sono i dieci capolavori, per me anche Dune che lei da, tanto lei stesso, da, da lei stesso tanto criticato e osteggiato, per me anche Dune è un gran film, ci sono sempre dei suoi elementi, il suo modo di fare cinema, oltre al fatto che secondo me la soundtrack è estremamente potente, il mind theme uh, dei Dune, uh, eh, dei Toto, voglio dire, il mind titolo è straordinario e quindi non solo questo, ma anche, dicevo, è uno dei più grandi film, secondo me, di tutta la storia del cinema e non è un caso che uh, parecchi critici, insomma, l'hanno definito come il miglior film del XXI secolo, ora non so se è proprio il migliore, però certamente nella lista dei più grandi film del XXI secolo ci può rientrare. E poi eh, volevo anche aggiungere che secondo me eh, il contributo musicale come il resto tutti i contributi musicali i suoi film, del re, come lo chiamo io, Angelo Badalamenti, che potrebbe essere anche nonno per l'età che ho, un altro nonno, comunque il contributo musicale eh, dato da Angelo Badalamenti, secondo me non fa altro che arricchire almeno del 50% il contenuto visivo. Secondo me il tema di Mulholland Drive è una delle sue più grandi creazioni, assolutamente, per questo non ci sono dubbi, tra l'altro io suonando la tastiera ho eh, anche dedicato un tributo in mm, varie occasioni diciamo l'Olandrive magari poi riporto i link in descrizione di questi tributi oppure qualche cosa nelle, qualche link di qualche video nelle schede finali detto questo spero il discorso sia piaciuto ehm, come può vedere comunque dalla mitica finestra a tenda colorata è appunto una, fa molto caldo ma è anche molto nuvoloso, nei prossimi giorni dovrebbe piovere almeno fino a lunedì <laughs> e quindi non ci saranno uh, quei beautiful blue skies and golden sunshine però sicuramente dopo questi 4-5 giorni di sicuro torneranno e quindi detto questo dalla mitica finestra dalla tenda colorata e dalla mia mitica tastiera abbia una grande giornata e la abbiano tutti una grande giornata. Arrivederci.